plăcut! În seara asta vreau să-ți improvizez despre a eticheta. Uite, hai să facem un exercițiu de imaginație și să ne gândim că <clears throat> eu, uh, mie mi s-a pus această etichetă. Timidă. De către familie, societate, prieteni, nu contează de către cine. Și mă duc mâine la piață cu această etichetă pe mine. Ce credeți că o să fie acolo? Doamna de la piață o să se uite și o să citească că sunt timidă. Apoi uh, mă duc la școală cu această etichetă și o să se uite la mine că sunt timidă. Cu timpul o să încep să cred și eu că sunt timidă și, într-adevăr, ai ghicit, o să devin timidă. Nu o să mai am această etichetă atât de mare pe mine, dar o să o am în personalitatea mea. Și e foarte, foarte, foarte greu să Ștergi acea etichetă din personalitate. Este, de fapt, o etichetă, o etichetă a fi timid. Um, pentru mine, eticheta este a judeca și o fac chiar și eu. Uh, deși tot uh, țin aici prelegeri și așa mai departe, se întâmplă, se întâmplă oricui să eticheteze. Hai să nu mai etichetăm pe nimeni pentru că ni se lipește eticheta de suflet. Ce zici? Pentru tine ce înseamnă a eticheta? Ceau!